एक पर्टिकुलर डेट पर एग्जाम होगा और उस एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों जो कि प्रेजेंट हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करना उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाना और जो बच्चे एबसेंट हैं उसके लिए तो ये कैसे होगा आइए चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन कर रखा है आप देख सकते हैं यहाँ पर देख दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको लेना है यहाँ पर देखिए फील्ड नेम में रोल नंबर लिखा है और डेटा टाइप मैंने ऑटो नंबर रखा है यहाँ से आप डेटा टाइप चूज कर सकते हैं इजिली ठीक है और ये फिर नेम ऑफ स्टूडेंट है और इसे मैंने शॉर्ट टेक्स रखा है फिर यहाँ एक डेट लिया है जिस डेट पर एग्जाम होना है और वो पर्टिकुलर डेट है ग्यारह पांच दो हजार इक्कीस इसी डेट पर अगर एग्जाम होता है तब की बात कर रहा हूँ ठीक है <clears throat> ये तो एक एग्जाम्पल है और यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिक एबसेंट को यस और नो डेटा टाइप दे दिया है और यहाँ पर प्रेजेंट के लिए पी यूज किया है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मैंने बना दिया ड्रॉप डाउन कैसे बनाया है यहाँ पर जाकर के फिर लुकअप विजार्ड पे जाकर के और फिर I will type the value that I want पे जाकर के फिर नेक्स्ट पे जाकर के फिर यहाँ पी लिखा प्रेजेंट के लिए और यहाँ पर ए लिखा एबसेंट के लिए तो बस इतना ही करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फिनिश कर देना है तो ये इस तरह का टेबल आप तैयार कर पाएंगे ये देखिए और इसमें मैंने कुछ फिल भी कर दिया है डेटा ठीक है जहां पर टिक होगा वहां पर आपको प्रेजेंट लिखना है यानी पी लिखना है और जहां पर अनटिक होगा वहां पे ए लिखना है यानी एब्सेंट लिखना आप यहां से ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं इजीली ठीक है इसीलिए मैंने ड्रॉप डाउन बनाया तो ये इस तरीके से ठीक है तो ये हो गया अब क्या करना है हमें अब सिंपली इसको सेव कर लेना है तो सेव कर लिया अब हमें कहां चलना है अब हम फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्रिएट पे जाना पड़ेगा और डायरेक्टली फॉर्म बना लेते हैं तो ये फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा यहां से इसे डिजाइन व्यू पे लेकर इसे सेटिंग कर लेंगे हम सेटिंग थोड़ा सा ये प्रॉपर वे में दिखे तो यहां से इसको छोटा कर लेंगे ये इस तरीके से इतना छोटा ठीक है और हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड भी हम चेंज कर लें तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके और यहाँ से होम पे जा करके और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर जो आप चाहते हो जैसा चाहते हो वैसा आप लगा सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है और ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको भी हम एक कलर में पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर में दे देता हूँ और इसे बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे ठीक है यहां से डिजाइन पे जाना है और यहां से टेक्स्ट बॉक्स चूज कर लेना है एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आपको दिखा देता हूं यहां पर इसको ड्रैग करवा सकते हैं ठीक है ये ड्रैग करवाया हमने जैसे ड्रैग करवाएंगे तो यहां पे टेक्स्ट 17 आ रहा है ठीक है और टेक्स्ट 17 जो है हमें हटाना है तो ये कैप्शन से टेक्स्ट 17 हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंट ठीक है तो ये प्रेजेंट लिख दिया हमने अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो बनाना है यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रेजेंट लिखा हुआ आ ही गया है और इसका भी कलर अगर सेम बनाना चाहते हैं आप तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे जाइए फिर होम पे जाइए और होम पे जाने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कीजिए और फिर इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये सेम सेम हो जाएगा और यही सेम चीज अगर सेकंड वाले पे यानी कि अनबाउंड ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना है इस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यही कर सकते हैं अब यहाँ से फॉर्म को चूज कर लेते हैं तो ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पर जाना है हमें कहाँ अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स पे और अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद कंट्रोल सोर्स पे आ जाइए और कंट्रोल सोर्स पे आने के बाद इसको पहले चेंज कर देते हैं ये नेम जो आ रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रेजेंट ठीक है तो ये प्रेजेंट लिख दिया और यहाँ पर आकर के हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा और वो है is equal to count if करके तो यहाँ पे काउंट लगाया हमने और काउंट जो है काउंट करके देगा हमें और आई इफ के बारे में तो आप जानते ही हैं आई इफ फॉर्मूला मैं पहले भी कई बार सिखा चुका हूँ तो ये हो गया अब हमें क्या करना है ये प्रेजेंट ऑब्लिक एबसेंट यही चीज ले लेनी है तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें प्रेजेंट ऑब्लिक एबसेंट मिल जाएगा तो ये डबल क्लिक करके ले लीजिए और इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद इजी इक्वल टू का निशान लगाना है और यहाँ पर यस करना है ठीक है यस करना है और सिंपली यस लिखना है डबल नोटेड कॉमा या सिंगल नोटेड कॉमा नहीं देना है यहाँ पे जीरो दे देना है और दोनों ब्रैकेट क्लोज करके और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए और ये आपका एप्लीकेशन बन गया है अब आप इसमें प्रेजेंट वाला जो नंबर है वो देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट वाला नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ा है कुल मिला के छह लोग प्रेजेंट हैं ठीक है आपको मैं दिखा भी देता हूं यहाँ पर देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच और ये छह ठीक है इसी तरह से एबसेंट के लिए भी आप बना सकते हैं बहुत ही इजिली बहुत ही आसान है तरीका ठीक है तो इस तरह से ये एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं thank you for watching this video